Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w takim trochę nietypowym pojedynku, mianowicie pojedynek między słowem Deazy, czyli jezioro, i Dizy, czyli morze. Ten pojedynek będzie miał na celu pomóc Wam w zapamiętaniu tych dwóch słów, pomóc Wam w odróżnieniu tych dwóch słów, bo wiem, że stanowi to jakiś tam problem żeby zapamiętać. Tym bardziej, że macie, widzicie jedno, jedno słowo z, z i jedno z tego z oznacza morze, a drugie to słowo oznacza jezioro, w zależności od tego, czy jest rodzajnik da czy di. I to są zawsze podobne słowa, zawsze są problematyczne. W tym odcinku chciałbym Wam to wyjaśnić, jak to funkcjonuje, moje sposoby na zapamiętanie tych, na zapamiętanie tych słów, na odróżnienie tych słów. Zapraszam. Miałbym trzy sposoby, trzy metody na zapamiętanie, na odróżnianie tych słów. Oczywiście najlepiej jak będzie, jak e, najlepiej by było, gdyby jedno z tych skojarzy Wam się zapamiętało najlepiej. Natomiast wszystkie te trzy są do wyboru, nie? Które z Was, e, kto z Was uzna, które z tych metod za najlepsze dla siebie, niech sobie to weźmie i używa i stosuje. Słuchajcie, zacznę od sposobu, który ja stosowałem. U mnie to działało. Jeszcze w liceum pamiętam, czy, czy, czy, czy studia, jakieś takie szybkie rozpoznanie. E, zbudowałem to na, na zasadzie trochę paradoksu. I teraz chodzi o to, że te dwa akweny wodne, morze i jezioro, jedno z nich jest zdecydowanie kojarzymy z czymś większym, czyli morze, kojarzymy z czymś większym, powierzchniowo oczywiście, a jezioro kojarzymy z czymś mniejszym. Nie? Teraz polegałoby to na tym, że mamy rodzajnik do wyboru albo DEA, albo D. Nie? I teraz myśl jest taka, że to DEA i D, rodzajnik DEA, ja uważam osobiście za rodzajnik, me, yy, znaczy, to nie jest moje <laughs> zdanie, to wiadomo, że jest męski, tylko za taki silniejszy, taki DEA, tam jeszcze R w środku jest, nie? Taki wiecie, mocny, mocny rodzajnik D jest słabszy, e, brzmieniowo, Tutaj nie chodzi o to, że kobiety są słabsze, a, a mężczyźni silniejsi. Dea i Di. I powinno się kojarzyć, że Dea kojarzy się z czymś silniejszym, może i większym, czyli z morzem, a Di ze słabszym. A jest na odwrót. Jest, jest paradoksalnie na odwrót. To Dea, ten niby mocniejszy rodzajnik, odnosi się do tego mniejszego jeziora, a Di z pozoru słabszy odnosi się do tego większego akwenu wodnego, czyli do morza. Czyli jest deazy jezioro i dizy morze. To był pierwszy sposób. Drugi sposób na zapamiętanie tych słów, na, roz, na odróżnianie, rozróżnianie między nimi jest taki, że rzeczownik może kończy się samogłoską e. Tak samo się kończy jak, jak rodzajnik jego niemieckiego odpowiednika, czyli DZ. Łapiemy? W napisach zresztą, jak nie macie włączone, to zapraszam. Napisy niemieckie zapraszam, żebyście włączyli. Może kończy się na E, a może po niemiecku to jest DZ. DZ. I rodzajnik D przy rzeczowniku Z jest też y, słowem kończącym się na E. Tak jak jego polski odpowiednik. Ok? Łapiecie o co chodzi? Tutaj w nawiasach Zaznaczyłem te, te, te, te, te końcóweczki, morze e, jako Dize, a jezioro no, na zasadzie eliminacji, czyli to co zostało, no co zostało, dea, no to co oznacza, no to jezioro. I trzeci sposób na odróżnianie tych dwóch słów jest następujący, takie mam pomysł. E, słowo jezioro, czyli deazej, słowo jezioro zawiera literkę R, tą samą literkę zawiera rodzajnik jego niemieckiego odpowiednika. Dea. Oczywiście jest to dyskusyjne, ponieważ powiecie przecież, że rzeczownik może z rodzajnikiem D też zawiera R, tylko że mm, no nie słychać tego R. To jest tylko jedyny powód, tak? Że RZ mamy, czyli ży czyli brzmieniowo tego R nie słychać, czyli fonetycznie go nie słychać, fonetycznie, fonetycznie nie istnieje tam ry. Oczywiście w pisowni tak. To by były takie trzy metody, trzy sposoby na, zapamięta na zapamiętanie, na odróżnienie tych słów. Jeżeli macie jakieś kolejne, jakieś inne, to zapraszam, dzielcie się z nimi w komentarzach. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się cieplutko, oglądajcie moje filmy, lajkujcie, subskrybujcie, to jest ważne, jeżeli podoba Wam się to, co robię, zapoznajcie się z opisem filmu i zapraszam do kolejnych filmów, do oglądania mojego kanału, gdzie gdzieś tam fragmentarycznie udzielam nauki języka niemieckiego na różnych poziomach. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was, cześć!